Pane, olio e pomodoro, il cibo dei nostri nonni. Insegniamolo agli amici tedeschi. Versiamo un po' di olio di oliva sul pane. Ja, ganz genau. So, Georgie. Ja. Und jetzt die Tomaten einfach so anschmieren. No, dai. Brava, brava Giorgi. Habe ich ja. gar nicht gewusst. Habe ich habe nicht gewusst. Ne? Genau, siehst du. So. Ja. Das auch. Ja, mach. Ja, die Tomate muss überall sein. Mhm. Ah, das gibt es. Ja, das, das genau. Und jetzt einfach essen. Wenn du ein bisschen Oregano drauf ah, haben, also... Alles gut. Nee, nee, da ist Oregano Ah, da ist das. Was drauf? Ja, das nächste, mal schauen. Mal Wenn du willst, ja. Saubere Hände. Bitte, danke. <laughs> Ah, voilà. Okay, da. Das ist... Äh, danke. un c'era origano. Ja. Guck mal, die habe Bio, alles Bio. Die haben auch Oregano, oder? Siehst du? Ist das ein Blätter, ja. Und jetzt? Genießen. Ja, ganz kleine Blätter, so. Trocken und dann schneiden, oder? Musst du trocknen. Und? Ja, das muss ich machen. Das muss ich auch Buon appetito! Se ti è piaciuto il video lascia un like e iscriviti al canale. Ciao!